Essa menina é um puro talento tá descendo. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo. Essa menina é um puro talento tá descendo. Joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo. Ela gosta de bailar. Ela gosta de bailar. Mina gostosa no beat, ela encosta, que boa no pique, Anitta.